এওঁলোকে যদি পাঁচ ছটা কইনৰ মাইনিং একেলগে কৰি থাকিব পাৰে আমিনো কিয় নোৱাৰিম নমস্কাৰ বন্ধুসকল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক পাই নেটৱৰ্ক আৰু ৱেব থ্ৰী পইণ্টৰ বিষয়ে সমগ্ৰ বিশ্বতে কেনেদৰে প্ৰচাৰ চলি আছে সেই সম্পৰ্কত কেইটামান দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু লগতে বি টি চি এছ কোৰ কইনৰ মাইনিং সন্দৰ্ভত কেইটামান নতুন আপডেটো লৈ আহিছোঁ তেন্তে দেৰি নকৰি আমি পোনপ্ৰথমে পাই নেটৱৰ্কৰ প্ৰচাৰৰ দৃশ্যটো আমি চাই লওঁ বলক এই দৃশ্যটো ইণ্ডোনেছিয়াৰ হয় এই দৃশ্যটোত ইণ্ডোনেছিয়ান পায়নিয়াৰসকলে পাই নেটৱৰ্ক আৰু ৱেব থ্ৰী পইণ্টৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ চলাইছে ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট বয়সীয়াল মানুহেও এই প্ৰচাৰবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে চ' আমি আমাৰ অসমৰ পাই কমিউনিটিটো ষ্ট্ৰং কৰিবৰ বাবে আমিয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইবিলাক প্ৰচাৰ কৰিব লাগিব তেন্তে বন্ধুসকল ইয়াত আৰু দেৰি নকৰি আমি এতিয়া বি টি চি এছ কোৰ কইনৰ টপিকটোলৈ যাওঁ বোলক ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে চাৰিশ ষাঠি মিলিয়ন কোৰ কইন ইতিমধ্যে মাইনিং হৈ গ'ল বাকী আৰু ইয়াৰ মোবাইলত মাইনিং কৰিবলৈ মাত্ৰ পয়ষষ্ঠি মিলিয়ন কইন বাকী আছেগৈ আৰু সেই পয়ষষ্ঠি মিলিয়ন কইনৰ মাইনিঙো দুহেজাৰ দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ডিচেম্বৰলৈকেহে চলিব এইটো মই বৰ্তমান মোবাইলত ফ্ৰীকৈ মাইনিং হৈ থকাৰ কথাটো কৈছোঁ আৰু দুহেজাৰ বাইছ চনৰ ডিচেম্বৰৰ আগত যিকোনো মুহূৰ্ততে ইয়াৰ মেইননেট ফেচ আৰম্ভ হৈ যাব এইটো এওঁলোকে হোৱাইট পেপাৰত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰি থৈছে আৰু মেইন নেট লাঞ্চ হোৱাৰ পিছতে কোৰ কইনৰ বাই চেল প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হৈ যাব আৰু তেতিয়া মোবাইলৰ এই কোৰ কইনৰ মাইনিং প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ যাব তাৰপিছতে নোট আৰু ছুপাৰ কম্পিউটাৰ এইবিলাকত মাইনিং হ'ব চ' এই সময়ছোৱাতে এই পঁষষ্ঠি মিলিয়ন কইনৰ ভিতৰত যিমান পাৰে আপোনালোকে মাইনিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰজেক্ট হিচাপে বি টি চি এছ কোৰ কইনক বিট কইনতকৈও ষ্ট্ৰং প্ৰজেক্ট হিচাপে তুলনা কৰা দেখা গৈছে চ' আহি থকা দিনত এই কইনছটোৰ দামেও আকাশ চোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে বি টি চি এছ কোৰ কইনৰ মাইনিং ষ্টাৰ্ট কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে মই অকণমান দেখুৱাই থৈ যাবলৈ লৈছোঁ কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দি দিছোঁ দিছোঁ সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে এটা একাউণ্ট বনাই ল'ব লাগিব সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা পেজলৈ লৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ এণ্ড ডাট মাইনিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে এটা ইমেইল আই ডি দিব লাগিব আৰু তলৰ I have read and accept তাত এটা টিক দি পিনে নেক্সট কৰি দিব লাগিব নেক্সট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকক ক'ৰ কইনৰ মাইনিং এপ চটুচি এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ দেখাব এফালে এণ্ড্ৰইড গুগল প্লে ষ্ট'ৰ পৰা ডাউনলোড কৰিবলৈ ওলাব আৰু আনফালে এ পি কে ফাইলত ডাউনলোড কৰিবলৈ ওলাব তাত আপোনালোকে এ পি কে ফাইলটো ডাউনলোড কৰিব নহ'লে আপোনালোকে পিছত আকৌ A P K file download কৰিব লাগিব চটোচি এপটো ইনষ্টল কৰি অ'পেন কৰিলে এনেকৈ ওলাই থাকিব ইয়াত আপোনালোকে এই মি অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেদৰে এটা পেজ ওলাব ইয়াত আপোনালোকে এই পাৰ্চনেল ছেটিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে যিটো ইমেইল একাউণ্টৰ দ্বাৰা একাউণ্টটো বনাইছিলে হ'লে তাৰ দ্বাৰা ইয়াত লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ সেই জিমেইল একাউণ্টটোলৈ চটুচি এপটোৰ ফালৰ পৰা এটা ভেৰিফাই কৰিবলৈ মেছেজ যাব সেই মেছেজটোত ভেৰিফাইটোত ক্লিক কৰি একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰি দিব লাগিব আৰু এইবিলাকৰ মাজতে আপুনি যে ৰবট নহয় তাৰ প্ৰমাণ হিচাপে আপোনালোকৰ এটা ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন ভিডিঅ' বিচাৰিব সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ফেচটো ভেৰিফিকেশ্যন কৰি দিব লাগিব এই ভিডিঅ' ফেচ ভেৰিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে প্ৰথমে এবাৰতে কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিবও পাৰে কাৰণ এইটো অকণমান জটিল ইয়াত আপোনালোকে মুখখন এবাৰ সোঁফালে ঘূৰাবলৈ ক'ব আৰু ওপৰলৈ তললৈ ঘূৰাবলৈ ক'ব চকুত টিপিয়াবলৈ ক'ব মুখখন মেলিবলৈ ক'ব এইকেইটা যদি সময়মতে কৰি দিব পাৰে তেন্তে ভেৰিফাই কমপ্লিট হৈ যাব আৰু এই ভেৰিফিকেশ্যনটো কমপ্লিট হ'লেহে আপোনালোকৰ একাউণ্টটো সম্পূৰ্ণ ভেৰিফাই ভেৰিফাইড হ'ব আৰু এইবিলাক সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইমেইল আইডিটো ওপৰত এনেদৰে দেখুৱাই থাকিব আৰু এইবিলাক সম্পূৰ্ণকৈ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই মাইনিং অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপিছত পেজটো এনেদৰে দেখুৱাব এই পেজটোৰ এইখিনিতে আপোনালোকক অলপমান ইয়াৰ হেচ ৰিচিভ কৰিবলৈ ওলাব আৰু অলপমান B T C coin receive কৰিবলৈ ওলাব সেইবিলাক আপোনালোকে ৰিচিভত ক্লিক কৰি কৰি ৰিচিভ কৰি ল'ব আৰু ঘড়ীৰ দৰে চলি থকা এইটো হ'ল মাইনিং বটনটো ইয়াৰ তলতে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট মাইনিং বুলি ওলাই থাকিব তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকে মাইনিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিব লাগিব আৰু মেইন কথাটো হ'ল ইয়াৰ মাইনিং আচলতে বন্ধ নহয় আপোনালোকে যদি সময়মতে এই ইয়াৰ ব্লকবিলাক ৰিচিভ কৰোঁ ক্লিক কৰি পিনে ৰিচিভ কৰি থাকে তেন্তে ইয়াৰ মাইনিং বন্ধ নহয় কেতিয়াও ইয়াত আপোনালোকৰ যেতিয়া ডেৰশ ব্লক ৰিচিভ কৰিবলৈ বাকী থাকি যাব তেতিয়াহে আপোনালোকৰ মাইনিং বন্ধ হৈ যাব ইয়াত এতিয়া মোৰ সাতাইছটা ব্লক মাইনিং হৈ গ'ল এইকেইটা যদি ৰিচিভ কৰি দিওঁ মই ইয়াৰ পিছত আকৌ ডেৰশ ব্লক কমপ্লিট হ'লেহে মোৰ ইয়াত মাইনিংটো নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব তাৰ আগতে যদি মই ৰিচিভ কৰি দিওঁ মোৰ মাইনিং বন্ধ নহয় আপোনালোকেও সেইদৰে কৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ মাইনিং স্পীড কেনেকৈ বঢ়াব পাৰিব তাৰ ওপৰত মই দুটা ভিডিঅ' লৈ আহিম গতিকে বন্ধুসকল এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাক পোনপ্ৰথমে পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব আৰু শেষত আকৌ এবাৰ সোঁৱৰাই দিছোঁ অসমৰ পাই কমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰিবৰ বাবে আমি সকলোৱে মিলি চেষ্টা কৰিব লাগিব তেন্তে বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ জয় অসম